こんにちは国際教養大学から参りました AIU ヤートセチームアルダンです私たちはオリジナル曲「フライト」を演舞させていただきます今学期は8カ国から来た留学生と共に和気あいあいと練習に励んでおります秋田で一番インターナショナルなヤートセチームの演舞をぜひご覧くださいよろしくお願いしますよろしくお願いします 阿牛。